sempre, né, desde quando eu entendi que a minha mãe tinha síndrome de Down, eu sigo, eu quero aprender, eu quero descobrir. E eu seguia a página. Aí de repente o diretor do filme posta lá a história e pergunta: Você acredita que um amor assim é possível? <laughs> Aí eu olhei e falei assim: Uai, <laughs> essa história é minha, né? <laughs> Aí eu peguei e fui comentei, falei assim, ó, não só acredito como eu sou a prova viva disso. Minha mãe tem Down e meu pai não tem. Ah, nosso amor é muito grande. Eu amo demais ele. Não pode adoecer, não, que eu fico preocupado. <laughs> Se eu adoecer, é eu tenho que preocupar mais comigo. Eu te amo. Também te adoro. Também te amo. Eu amo você. <laughs> eu também te amo, e eu adoro demais você. você. E me aprendi muito, e me ajudou muito. Viu? Um beijo. o filme Promoção 21 mudou minha vida, né? Primeiro, eu vi a minha vida ali naquela história, o início da minha vida ali naquela história, e de repente as pessoas passaram a me enxergar também, por causa do filme, porque um simples comentário virou minha vida de ponta cabeça, de forma positiva.